ትንሽ ቅቤ ሚሻ ሚሻ ሚሻ ሚሻ ለወገቤ ለምና ለወገቤ ታዲያ እንደሱ አትልም። ትንሽ ጨው ሚሻ ሚሻ ሚሻ ሚሻ ቆንጥረው ትንሽ ቆንጣ ሚሻ ሚሻ ሚሻ ሚሻ በሰላጣ ሚሻ ሚሻ ሚሻ የምን አባ ሰላጣ መቼም ሰው ያለውን ነው የሚሰጠው። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰን። በለው ርቀትህን ጠብቅ ብያለሁ። እንዳትበላሽ እንዳትበላ። ቆይ ቆይ ቆይ እንዳትመጣ ነግሬሃለሁ። የዛሬ ዓመት የዛሬ ዓመት የጋሼ ልደት የዛሬ ገንዘቡስ በላይ የርቀትህን ጠብቅ ብያለሁ እንዴ ማለ ሁለት አትበቃም። ኧረ እባክህ